तो हेलो देख रहे हैं के रिटर्न यूट्यूब चैनल तो आज हम पहली बार आ रहे हैं लाइव पर हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आप सबके लिए आज शाम को लाइव किया है हमारे अभी जीरो व्यूअर है देखिए आप डेटा है और हाँ गाइस मैं अपनी नू बाइडी किलर ब्रो से खेलूँगा मैं बता देता हूँ इस तरह से कोई कमेंट मत कीजिएगा कि आपकी ये ऐसी आईडी है वैसी आईडी है वो एक तरह से मेरी नूब आईडी है इस वीडियो पर मुझे एक सौ कितने नूब जैसा आ गए हैं गाइस हमारा सोलह स्क्वाड स्टार्ट हो चुका है आपको नहीं पता सोलह सौ स्क्वाड में ये होता है कि हम अकेले रहेंगे हमें सामने वाली टीम को मारना है और मार के इस गेम को बुया निकालना है पूरी सामने स्क्वाड रहेगी हम अकेले तो गाइस देखना चाहते हैं आप मैं कैसे खेलूंगा क्या हमारा बुया निकल पाएगा गाइस बुरा निकलेगा तो सब बंदे एक एक सब्सक्राइब कर देंगे अगर नहीं भी निकलेगा तभी सब्सक्राइब कर देगा गाइज अगर नहीं निकलेगा मेरी तरफ से पूरी तरफ से सॉरी मैं आप सब निकाल के नहीं दूँ निकाल नहीं पाया हमें आलोक लेकर आना चाहिए था स्काइलर लेकर आए हम पर battle in style. भाई हम कहाँ चले कमेंट कीजिए चलो हम लाइव में भी तक एक भी नहीं आया क्या कर रहे हो गाइस स्क्वाड आ रही है हमारे पास हमें चाहिए फर्स्ट एक गन पूरे सामने स्क्वाड है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा शायद भाग करके गन ढूंढना पड़ेगा हमें गन नहीं मिला है एक स्क्वाड तो भी है हाँ हेलो हाँ, ऊपर हाँ के पूछ ले रहे हैं हाँ तो तो तो रुकिए कॉन्फ्रेंस कर देते हैं रुकिए ना कॉल कॉन्फ्रेंस कर देते हैं क्या कपड़ा हाँ। राज वस्त्रालय का आ रहा है कपड़ा हाँ, हाँ। ना ना, ना। ठीक पापा नहीं आ रहा माल हेलो नहीं आ रहा नहीं ठीक तो गाइस डिस्टर्बेंस के सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहा है पता है मैं कौन डैमेज दिया इतना हमें तो गन भी नहीं मिला है Tá. है कि मैं बोर्ड दे दिया है आपको मैंने इतना वो ऊपर मुंडी दिखाया है उसको हेडसेट पड़ जाएगा रफ करो के पास लूट अच्छा खासा था हमारे साथ बोट दे दिया गेम में आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा ना लगता है सब के सब बंदे टट्टी करने गए हैं कोई दिख ही नहीं रहा है लाइव पर एक भी वाचिंग नहीं है मेरा उधर की साइड में बंदा इसको तो मैं हेडसेट से ही ख़त्म करूँगा इसमें आपको उतनी रियल स्किल नहीं दिख रही होगी आ गया गेम में हम क्या करें गेम बैक कर लें हमारा स्कैन आया बस इस गेम में बोर्ड दे दिया है सर जी इस मोबाइल में भी हम नहीं खेलना चाहते थे इस मोबाइल का हम छूते तक नहीं है हमारे पास जो अपना आईफोन है उसमें हम खेलते हैं जो लेटेस्ट नहीं निकला क्या नाम है पूरा पिक साफ हो गया तो बहुत गंदगी भरी हुई थी अब एक वन टैप देने का मन है अरे गाइस हमें डैमेज पड़ा फोन हमारा लैग कर रहा है इस बंदे को हम वन टैप से ही मारेंगे कहाँ है इधर से ये मत आप सब नहीं कमेंट करने लगे था मैंने नहीं कहा था हाँ बीच में जो कॉल आया था ना उसके लिए सॉरी गाइस तो मार सकते हैं मार भी दिया गाइस पैरा फिर से हम मर गए तो सॉरी गाइस हम सब बुया नहीं निकाल पाए हमारे पास ग्लू नहीं था दस किलो हो गया तो गाइस कैसा लगा मेरा फर्स्ट लाइव है ये सर्दी मेरा पहला लाइव है हाँ, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अभी जल्द से जल्द लाइक कीजिए सर जी एक भी लाइक नहीं आया इस आईडी को हम लॉग ही नहीं करते हैं हम देख रहे हैं कि हमारा एक व्यूअर है तो गाइस प्लीज़ लाइक करो जो भी देख रहे हो हाँ मैं आप ही को बोल रहा हूँ अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मैं टीम कोड दे रहा हूँ जल्द से जल्द आ जाओ आना चाहते हो तो कमेंट करो चैट सेक्शन पे कमेंट करो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ लगता है कमेंट कोई नहीं करेगा कमेंट नहीं किया इसने ठीक है मैं स्टार्ट करते हैं तो और हाँ जिसको भी मेरी गिल्ड में आना हो वो आ सकता है इसमें कुछ ही बंदे हैं और हाँ मेरी इस आईडी का नेम क्लियर है यू आई डी ये आपके सामने है स्टार्ट कर रहे हैं सर जी तो इस लाइव में हमें डिस्टरबेंस नहीं होगी सर जी और हाँ चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो आपके सभी दोस्तों की जान चाहिए हाँ जो भी हमें सबसे पहले कमेंट करेगा अपनी यू और अपना नेम उसे हम देने वाले हैं सौ डायमंड का टॉपअप उसके आईडी पे तो गाइस कमेंट करो अरे हमारी लाइफ पे एक भी नहीं इंसान है मैं दस सेकंड तक वेट करूंगा जो भी कमेंट करेगा उसको मिल जाएगा तो Battle Royale, battle in style. कोई आया नहीं था खेलने का मन नहीं कर रहा मैं एक आया तो गाइस कमेंट करो प्लीज़ किधर उतरे हम कमेंट करो प्लीज़ गाइस कमेंट करो मुझे पता है आप एक देख रहे हो कोई नया वीडियो देख रहा मुझे पता है असर दें क्या वांटा चैलेंज करा घंटी ले लेता हूँ पिक्चर का कोई बंदा है तो आओ सामने अभी देखो उसको पैंडी हड्डी फाड़ के धर दें हम हाँ गाइस एक और बात मैंने बोल तो दिया है चड्डी के बारे में पर एक आप बात बता सकते हैं एक क्वेश्चन पूछे हैं ये गेम में आप चड्डी क्यों लगाते हैं हर एक यूट्यूबर चड्डी चड्डी करते रहता है क्या इसकी चड्डी फाड़ूंगा कुछ भी कुछ भी हाँ रिमोट दिखा के मारेंगे पर एक बंदा था जिसका हम मारने वाले थे थैंक यू किसने कमेंट किया नेट हाँ, लगता है ए भाई हम इसको वन टैप मारे हैं ओ हेलो हाँ हाँ बोलो भाई बोलो राज ओ भाई हाँ बोलो भाई राज ओ भाई ओ हेलो इसका मन तक नहीं दिखा हम फिस्ट से मारेंगे आप मेरे ग्रुप में आ जीरो लाइफ कोई भी अगर देख रहा है तो वो मेरे ग्रुप में आ सकता है इस गेम के बाद मैं टीम कोड दे दूंगा तो अपना फ्री फायर ओपन रखें अरे भाई भाई गोली क्यों नहीं हम गोली क्यों तो नहीं लग रही भाई ऐसा क्या सुनते नहीं है हाँ गाइस अब रेगुलर वीडियोस आएंगे मैं इसी आईडी से अभी लाइव करूँगा जब तक मेरे दोस्तों सब्सक्राइब नहीं हो जाते हैं What is AGA even? देखो एक सामने से बंदा हमारा फोन लैग कर रहा था गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा बन गया लगता है कि कट्टा ले लें ले लेते हैं गेम में बहुत आ रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा गाइस हम इसके पास जाके एम वन से वन टैप मारेंगे शॉर्ट रेंज में मारना चाह रहे हैं जैसे कब का वन टैप चढ़ा चुके होते हैं आप ही बोलिएगा यार मैं वन टैप चढ़ा दूँ सामने पूरी के पूरी स्क्वाड है एक हील कर लेना चाहिए तो अभी के लिए और गाइस पूरी स्क्वाड ने मिलकर मुझे मार दिया तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइस अभी के लिए तो टाटा बाय बाय